Hapa, Ibai Alzaganaz, Mundiako EH Bilduko zinegotzie. Joan da, nekainaren nogeta bederatzie, horretako osoko bilkura egin zan, eta bilkura horretan ondoko gaiek lan duziren. Leheneko puntu baten, udal talde politiko, udaletik jasotzen dugu zen e, diru laguntzen justifikazioak onartzeko puntu ere euki gendun. Kasu honetan hau, bi ko eta hogeiko e, justifikazioena zan, eta, bueno, ba, Eh, danok orkestu genduen orkestu beharreko dokumentazioa, aztertu zen eta hau batez onartu egiten zen. Beste alde batetik, Hortengo eh, zazpigarren kreditu aldaketa onartzea tokatzen zen, kasu honetan 5 milioi euroko kreditu aldaketa bat zen, eta ba, bere momentuen azaldu gendur moduen, eh, Udala eta berraga mendi edo Bilbainako gatazka horretatik eratorritako ba, gastu batera ikitzan, hain zuzen be, ba, ja epaiak e, agintzen zeuelako ondiako udalak bertako zerbitzuek bere gain hartu bat zeuzela, eta e, honetan urteetan zerbitzu horrek bere gain hartu ez izena gaitik, ba, e, patrimonial bat edo e, e, egin behar zeuela udalak kasu horretan, e, diru hau horretarako horretarako zan, eh? 5 milioi euro horrek ordainketa hori egiteko ziren. Honegaz batera, ez e, bosketara, baina bai, bai eroan dire ba, dekretu ekaz eta batera, beste kreditu aldaketa batzuk, e, ekaineko osoko bilkura honetara, eta 5 milioi eta pikuko kreditu aldaketa horrez gain, beste egun da, laro eta mili euro inguruko kreditu aldaketak dauz. Hori egitu behar batzegu, ba, urteko lehenengo hiru hilekoan, lehenengo lau hilietan, egin diren beste kreditu aldaketei, eta hor zure, bere momentu emea saldu genuleko, mm, ba, beste sortzi milioiko kreditu aldaketak egin zirela. Honek esan gure da, dagoeneko e, amalau milioitik gertu gabizela kreditu aldaketetan. Urrengo puntu batean, 2008 ko ekainaren 2008 mugiko mungiko jai egun modure onartzea tokatzen zan, hau, be, hau batez onartu izin zan. Eta ebazpena eskatzen daren puntuen artetik askena, ba, terrazen ordenantza modure esagutzen den horretan aldaketa batzuk onartzea tokatzen zan. Ba, ekizuek, hobizaren eraginez, esarri ziren burrizketek eta ba, bai merkataritzan eta bai ustalaritzan eta beste sektore batzutan, baina honetan bereziki ba, eragin handi eukizirela eta ba, bueno, hori zehoz lan horrekatzeko edo e, laguntza apur bat e, eskaintzeko ba, e, eta terrazakaz eta ba, espenakaz e, jokatu izen da hainbat hilabetetan. Ego era hori kontuen hartunde eta ba, bueno, bide batez e, ordenantzak egunerak eta bat bezkatzen zegoelako teknikariek ba, aldaketa batzuk eh, landu dabe ordenantza horretarako. Orokorrean esan daigun, ba, orain arte oso oso definitu dute egon ez diren gauza batzuk ba, gehi hauze direla, eta bueno, ba, irizpide nagusiek gure ustez mantendu egin dire aldaketakaz hain zuzen be, ba, oinezkoei lehentasune emotea, distantzietan eta ba, apur bat ondino gehiago oinezkoen alde jokatu da, baina ba, orekatzen bebai, ba, kasu honetan eukiten da bezen behar izanak, eta eurei be, ba, ba lagundu alizete. Eta beste alde batetik, orain arte existitzen esan modalitate bat be kontuen hartu da, izango zirela sasoiko terrazak edo, esan daigun, ba, udari begire, eta e, taberna batzutan gertatu aldalako ordenantzak esartzen dauzen itxieneko baldintzak edo zeugarriek ez betetzea e, esparroiek berak, ba, dekon gaitik eta bar, eta orduen taberna batzuk ezin, e, ezin izetea, hori, terraza, terraza jartzea. E, sasoiko baimen horrek aukera emango leuke gure dauenak sasoien, uda sasoien e, terraza jartzeko eta salgu espen modure urtean zehar e, horretarako baldintzarik betetzen ez dauenak ba, aparkaleku plaza batzuk okupatu alizetea ba, terraza bat jartzeko hile batzutan zehar gure ustez aukera barria hauen dino gehiago zehaztu elzan, zen beste guztie ordenantzan oso oso zehaztute neurri ikaseta geratzen bada, ba, e, kasu honetan, sasoiko terrazetan, esteko horren esteko zehaztasunik, baina, bueno, e, ados gauz egin diren aldaketakaz, eta ba, gu behalde bostatu gendun, eta hau batez hartu e, izen zan. Eta bukatzeko EH Bildutik musino proposamen bat aurkeztu genuen, kasu honetan Osakidetzak eskaintzen duen zerbitzuekaz, ambulategiekaz eta osasun zentroakaz e, lotute Hain zuzen be, ba, ikusten egon garelako zelan e, azken hile edo urteetan ba, hainbat murrizketa egin diren zerbitzuetan, pertsonalean eta bar, eta horrek ba, eragin zuzen adeko e, herritarroi e, eskaini beharreko harreta horretan. Gure mozinoan orokorrean hiru eskakizun zehatz egiten gendu zen, alde batetik, e, osasun zentroetan, eskaintzen diren e, zerbitzu e, guztiek bermatzea urte osoan zehar. Beste alde batetik, osakidetzan eskaintzen diren zerbitzu eta lan baldintzak, pertsonalari begirekoak e, duintzea, eta azkeneko eskaera bat e, pertsonala kontratatzea, eh? beharrezkoa da pertsonala kontratatzea, zerbitzurik alik eta onena egon alizetek. Baina gure sorpresarako azkeneko momentuen EAJ eta PSEK beste emozino bat aurkeztea erabaki zerean, eta bueno, gure argi dudarako ze edukie gurearen oso oso oso antzekoa zan. Esan ezetango aleginik egon e, ba, gugaz negoziatzen saiatzeko edo gure emozinoari ekartenak egiteko. Argi eta garbi interes alderdikoietan oinarritutako jokaldi bata eta bueno, ba, guk ez dugu ulertzen. EAJ eta PSEk aurkeztutako mozino horren aurrean gu abstenidu ginen, eskauzelako edukiaren kontra, baina jokaldi hori ezin dugu babestu, eta ba, bueno, EAJ eta PSEren buskakaz nahiko azaldez e, aurrera urtetako, ba, e, normala danez e, eh, hori onartu egin